啊！跌倒的时候，祝你为我伸出援手，无力往前走。 祝你赐力量和刚强，我祝我是多么的渺小和软弱，祝我多么需要你爱充满我。水经过死荫幽谷，荆棘漫步，我仍要紧紧地跟随你。 能挑战在前头，诱惑往我走，我不怕。你必与我同行，你必与我同行。 望疲倦时，你爱深深的安慰我；我心难受时，你愿意聆听我的呼求。主，我愿意一生献上我所有；主，我愿意背起世界跟你走。水经过死应有？ 荆棘漫步，我仍要紧紧地跟随你。困难挑战在前头，诱惑往我冲，我不怕。因你必与我同苦甘心灵，因为有你接触过是深深爱你，圣灵，请你。 充满我心，让我活出全新生命，不甘心灵，因为有你接触过是深深爱你。哦，谁经过死因有苦，荆棘满路，我仍要。 跟随你，困难挑战在前头，诱惑往我走，我不怕。 跟随你，跟随你。困难挑战在前头，诱惑往我走，我不怕。你必与我同行。哦，我的主，你必与我同行。 我的主，你必与我同行，带领我走，归回向你。喔，你必与我同行，我的救主，爱我的主。 故事。